mamela ke ndinama-apile apha mabini ndifuna ukuba nama-apile asixhenxe mangabi xa sixhenxe ayi-seven ndifuna uba nama-apile asixhenxe ndidinga ama-apile amangaphi ndidinga amabila amangaphi ayi-five yebo okay so ngu-two nabani niqobathi nidinga amangaphi kanti amayi-five so ngu-two nabani kuba no-five no ngu-two no-five okay ndine ndiyathanda udlala onopopi ne Ndinoonopopi abane. Ndifuna ukuba noonopopi abasixhenxe. Bhuti, ndicela khandiphele onto iphetheyo. Nkosi. Ndinoonopopi abane. Ndifuna uba noonopopi abasixhenxe. Ndishota ngoonopopi abangaphi? Ndishota ngoonopopi abangaphi? Abathathu. Very good. Okay. Ndineebhompi. Iibhompi zam zintathu. Ndifuna uba neebhompi ezisixhenxe. ne funeka ndibe neebhombe ezingaphi afuneka ah, neebhombe ezibangaphi eziyi-four iibhombi zam okay ndineebhombi ezisixhenxe ndifuna uba neebhombi ezisixhenxe ndishota ntoni andidingi nto unyanisile mntanam all right hmm ndineelekese zintandathu ndifuna uba neelekese ezisixhenxe ndidinga ezingaphi ndidinga one very good